يمكن بالارواح خليها الله ليك خليها آه، شروشها مي قام الطيران الحربي الروسي بتنفيذ غارتين على مزارع شمال بلدة التمانعة آه، مما أدى إلى بالصواريخ الارتجاجية مما أدى إلى آه، حفر كبيرة واقتلاع بعض الأشجار ومع ذلك يعني المنطقة ما فيها غير مدنيين